हेलो बच्चों खेल पुरस्कार 2020 घोषित हो चुके हैं खेल पुरस्कार 2020 ये इस बार 21 अगस्त को अनाउंस हुआ है और इस बार खेल रत्न पुरस्कार पांच खिलाड़ी खिलाड़ियों को सबसे बड़ा भारत का जो खेल रत्न होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पांच खिलाड़ियों को दिया गया है ये खेल रत्न पुरस्कार जो आप लोगों को पता होगा जो बहुत ही अच्छा ओलंपिक में खिलाड़ी करते हैं उन सबको दिया जाता है और खेल रत्न पुरस्कार के साथ साथ कई और पुरस्कार हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार और ये सब पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार वो सब भी इस बार अनाउंस हो चुके हैं और ये 29 अगस्त जो खेल दिवस होता है 29 अगस्त को वहाँ पर 29 अगस्त को प्रेसिडेंट द्वारा इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए जाएंगे मतलब इस बार कोरोना के चलते वैसा डायरेक्ट नहीं देंगे तो उनतीस अगस्त खेल दिवस के मौके पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और ये जो इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कैसे क्या किसको कितना मतलब किसको अवार्ड मिला इसमें क्या होता है इस बार काफ़ी खेल रत्न पुरस्कार में जो राशि होती है रुपए वो बढ़ा दिए गए हैं उससे उसके सबको मैंने एक शॉर्टकट में वीडियो बनाया है ये आप लोग देखिए और चैनल सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा देखिए बच्चों यहाँ पर आइए यहाँ पर एक चीज़ें देखिए खेल पुरस्कार 2020 घोषित 21 अगस्त शुक्रवार को ये अनाउंस हुआ है खेल पुरस्कार सबसे पहले आप देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है कोई पूछे भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न खेल रत्न पुरस्कार कौन है भारत का भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार क्या है एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो क्या लगाएंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये है कि इसकी शुरुआत कब हुई देखिए सरकारी नौकरी में आता है इसकी शुरुआत कब हुई 1991 1992 मोस्टली हम लोग 1991 में कहते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी उसके बाद देखिए इसकी राशि जो है इस बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सात पॉइंट पाँच लाख पहले रुपए मिलते थे seven point five seven point five lakh साढ़े सात लाख लेकिन अब पच्चीस लाख हो गए हैं पच्चीस लाख ये पांच खिलाड़ियों को इस बार दिया गया है कितने खिलाड़ियों को दिया गया है पाँच खिलाड़ियों को पांच खिलाड़ियों के नाम मैं अभी डिटेल में बताऊंगा उसके बाद देखिए ये जो पांच खिलाड़ी हैं इनको जो नाम दिया गया है ये आप अभी देख लीजिए रोहित शर्मा है एक ये क्रिकेटर हैं इनको दिया गया है उसके बाद दिया गया है मरियप्पन मरियप्पन टी टी मतलब थंगावेलू उसके बाद दिया गया है फोगाट और मनिका बत्रा और रानी रामपाल ये पांच खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं फिर से देखिए रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं इनको दिया गया है मरियप्पन टी थंगावेलू मतलब मरियप्पन थंगावेलू इनको दिया गया है और ये फोगाट हैं विनेश फोगाट ये एक रेसलर हैं और मनिका बत्रा टेनिस खिलाड़ी हैं रानी रामपाल अभी इनके बारे में डिटेल में बताऊँगा अभी आप लोग ये समझिए खेल रत्न पुरस्कार 2020 जो अनाउंस हुए हैं ये क्यों खेल रत्न पुरस्कार दो मतलब क्यों दिए जाते हैं खेल रत्न पुरस्कार पहले आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि खेल में जो अच्छा प्रदर्शन लोग कर रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक ये पुरस्कार क्या होता है उनको कि वो लोग और अच्छा करें पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति देते हैं और ये इस बार क्या होता है जो इसमें ये देते कौन है खेल मंत्रालय देता है खेल मंत्रालय खेल मंत्रालय में जो इस बार हेड थे एक कमेटी होती है वो जो हेड थे उनका नाम है वो एक नंबर का क्वेश्चन आता है किसने मतलब दिए हैं प्रोवाइड किए हैं तो मेन जो हेड थे उनका नाम था मुकुंद कन शर्मा मुकुंद मुकुंदकम शर्मा ये क्या होता है एक कमेटी बनी थी उन्होंने ये ये पूरा पुरस्कार दिए हैं मुकुंदकम शर्मा जी ने ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उन्नीस सौ इक्यानवे में स्टार्ट हुआ पुरस्कार राशि पच्चीस लाख तक हो गई है पाँच खिलाड़ियों को दिया गया है इसके बारे में भी और डिटेल में बताऊंगा सेकंड पुरस्कार जो दिए गए हैं अर्जुन पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार इस बार अर्जुन पुरस्कार भारत का सेकंड नंबर का हाइएस्ट प्रेस्टियस अवार्ड है ये ये भी अर्जुन पुरस्कार जानते होंगे महाभारत में आपने अर्जुन के बारे में सुना होगा कितने महान थे उन्हीं के नाम पर रखा गया है जो जो खिलाड़ी लगातार चार सालों में अच्छा करते चले आते हैं उनको अर्जुन पुरस्कार मतलब उनके चार साल के रिकॉर्ड को देखकर अर्जुन पुरस्कार दिया था इस बार 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया 27 खिलाड़ियों को पहले 29 कहा जा रहा था लेकिन दो खिलाड़ियों के नाम हटा दिए गए थे साक्षी मलिक और साक्षी मलिक और एक खिलाड़ी और का नाम हटा दिया गया था तो ट्वेंटी सेवन खिलाड़ियों को इस बार पुरस्कार दिया गया देखिए यहाँ पर ट्वेंटी सेवन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है पाँच लाख से इस बार जो इनकी रुपए बढ़ा के पंद्रह लाख कर दिए गए हैं उन्नीस में शुरुआत हुई थी इसकी कब हुई थी 1961 में अब देखिए थर्ड पुरस्कार द्रोड़ाचार पुरस्कार द्रोड़ाचार पुरस्कार जो होता है द्रोड़ाचार आपको पता होगा द्रोड़ाचार कौन थे महान गुरु महाभारत में जो आते थे द्रोड़ाचार उन्हीं के नाम पर रखा गया मतलब जो बेस्ट कोच होंगे कोच जो लोग खिलाड़ियों को बनाते हैं खिलाड़ियों को पदक दिलवाते हैं उनको ये दिया जाता द्रोड़ाचार पुरस्कार इनकी भी राशि बढ़ाकर पाँच लाख से दस लाख कर दी गई है टेन लाख ये भी इंक्रीज़ कर दिया ये कब स्टार्ट हुआ था नाइनटीन फाइव में स्टार्ट हुआ था ओके इस बार थर्टीन लोगों को दिया गया कितने लोगों को दिया गया है थर्टीन लोगों को कितने लोगों को दिया गया है थर्टीन आप लोग देख लीजिए ये थर्टीन लोगों को दिया गया है ओके तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको पता होगा कि जो मतलब जो गुरु होते हैं ये इस बार थर्टीन पुरस्कारों को पाँच जो इसमें से दो कैटेगरी हैं एक एक है रेगुलर कैटेगरी और एक है एक है रेगुलर कैटेगरी और एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए तो रेगुलर कैटेगरी इसमें फाइव लोगों को दिया गया है और लाइफ टाइम में दिया गया है एट लोगों को दो कैटेगरी में दिया गया है एक रेगुलर कैटेगरी है और ये आठ लोगों को हो गया तो ये क्या कहते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया ओके फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग फ़ोटो भी लेना चाहें तो ले सकते हैं इसमें काफ़ी डिटेल से मैंने दे दिया है और इस बार यहाँ पर ये देखिए आप लोग हाँ यहाँ पर ये देखिए फोर्थ नंबर पे अब आपको बता दे रहे हैं ध्यानचंद पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार देखिए जो आपको पता होगा ध्यानचंद पुरस्कार क्या है ध्यानचंद्र मतलब जो हॉकी के जादूगर थे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो ज़िंदगी भर जो अच्छा करते हैं उनको दिया था जो खिलाड़ी ज़िंदगी भर लाइफ टाइम अच्छा करते हैं ध्यानचंद पुरस्कार ये देखिए इनकी भी राशि बढ़ाकर पाँच लाख से पंद्रह लाख कर दी गई है और ये कब स्टार्ट हुआ था ध्यानचंद्र ध्यानचंद्र पुरस्कार 2002 में स्टार्ट हुआ था कब स्टार्ट हुआ था 2002 में और ये इस बार कितने लोगों को दिया गया है ध्यानचंद पुरस्कार 15 लोगों को दिया गया कितने लोगों को दिया गया है फिफ्टीन लोगों को ओके उसके बाद देखिए तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड जानते हैं आप लोग जो एडवेंचर करते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं जो बहुत बड़े बड़े कीर्ति कीर्तिमान करते हैं डेंजरस रिस्क वाली चीज़ें जो पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं तेंजिंग एक वो थे जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे उनका नाम से ही ये तेंजिंग अवार्ड रखा गया इस बार आठ लोगों को दिया गया है इसकी शुरुआत नाइनटीन में हुई थी कब हुई थी नाइनटीन में फिर से एक एक बार आप लोग शॉर्टकट में देख लीजिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार nineteen ninety nineteen ninety one में स्टार्ट हुआ था अर्जुन अवार्ड आप लोग को पता होगा कब स्टार्ट हुआ वन में उसके बाद ये द्रोणाचार्य अवार्ड फाइव में ध्यानचंद 2002 में और तेंजिंग नॉर्गेट 1978 में ये अभी तक मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया है क्या बताया है बेसिक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है गवर्नमेंट जॉब में किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं कितने खिलाड़ियों को मिला है अब उनके नाम मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ थोड़ा आप लोग देखिएगा ध्यान से देखिए बच्चों देखिए यहाँ पर जो राजीव गांधी पांच खिलाड़ियों को दिया उनको मैं डिटेल से बता दे रहा हूँ जो पांच खिलाड़ियों को दिया है गया है पांच खिलाड़ियों को जो दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उनके नाम देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 फाइव खिलाड़ियों को दिया गया है इनके नाम देखिए सबसे पहले हैं क्रिकेटर आपको पता होगा क्रिकेटर रोहित शर्मा क्या नाम है रोहित शर्मा आपको पता होगा ये चौथे बल्लेबाज हैं फोर्थ चौथे बल्लेबाज जिनको ये मिला इससे पहले जो इससे पहले जो है उनको धोनी को मिल चुका है सचिन को मिल चुका है और विराट को मिल चुका है ये फोर्थ नंबर के हैं सेकंड जो राजीव गांधी मिला है वो मनिका बत्रा को मिला है मनिका बत्रा पता है आपको क्या है टेनिस खिलाड़ी टेनिस थर्ड जो मिला है वो मिला है रानी रामपाल रानी रामपाल ये रानी रामपाल क्या है पता होगा ये हॉकी की कैप्टन है हॉकी में खेलती हैं चौथे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है मरियप्पन ये पैरालंपिक है मरियप्पन थंगावेलू ये क्या होता है पैरालंपिक्स हाई जंपर हैं ये हाई जंपर हैं क्या ये हाई जंपर है पैरालंपिक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाई जंपर और पांचवे जो है विनेश फोगाट ये रेसलर हैं विनेश फोगाट अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से खिलाड़ी को मतलब पैरालंपिक है जो पैरालंपिक उसको मिला है खेल खेल पुरस्कार तो मरियप्पन थंगावेलू ये पांच खिलाड़ी हो गए देख लीजिए आप लोग अब इसके बाद अर्जुन अवार्ड जो होते हैं जो इम्पोर्टेंट लोगों को दिए गए हैं देखो अर्जुन अवार्ड सत्ताईस लोगों को दिया गया लेकिन सत्ताईस लोगों के नाम आप लोग क्या तुरंत याद कर लेंगे आप लोग ये बताइए सत्ताईस लोगों के नाम याद कर लेंगे क्या तो ये जो अर्जुन पुरस्कार है ये देखिए यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार जो जो भी दिया गया सेकंड उनके नाम मैं खिलाड़ियों को यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ खिलाड़ियों के जो इम्पोर्टेंट हैं अर्जुन पुरस्कार किसको किसको मिला है इस बार अर्जुन प्राइज देखिए 2020 सबसे पहला नाम आता ईशान शर्मा क्रिकेटर हैं इनको मिला है मैं कुछ लोग कुछ लोगों के लिख रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है सेकंड मिला है दुती चंद्र दुती चंद्र जो भी क्या होता है ये दौड़ है बहुत तेज़ दौड़ती है ये लड़की और थर्ड यहाँ पर दीप्ति शर्मा दीप्ति शर्मा ये क्रिकेट खेलती हैं क्या खेलती हैं क्रिकेट उसके बाद अतानु दास देखिए थर्टी ट्वेंटी सेवन पूरे याद तो कर नहीं पाता है कोई जल्दी से तो मैं ये आर्चरी के हैं कुछ इम्पोर्टेंट लिखे दे रहा हूँ जो आप लोगों के बहुत इम्पोर्टेंट है एक देखिए यहाँ पर विशेष विशेष भृगवंशी विशेष को मिला है ये विशेष जो हैं ये क्या हैं बास्केटबॉल खेलते हैं ओके उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं के नाम लिख रहा हूँ संदीप झिंगन संदीप ये फुटबॉल खेलते हैं फुटबॉल तो ये सारे इम्पोर्टेंट मैंने कुछ लिख दिए हैं और ट्वेंटी सेवन है उनको आप लोग देख लीजिएगा और भी मैं लिखे दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है ये पांच हो गए अर्जुन प्राइज जिनको इनको मिला है और भी कई खिलाड़ियों को मिला है जैसे मनीष नौरवाल ये क्या करते हैं ये पैराशूटिंग ये इम्पॉर्टेंट है उसके बाद मनीष कौशिक सूबेदार मनीष कौशिक मनीष कौशिक ये क्या है ये बॉक्सर हैं इनको भी मिला है एक सौरभ चौधरी हैं उनको भी मिला है सौरभ चौधरी आपको पता होगा शूटिंग में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सौरभ चौधरी ये सौरभ चौधरी पता होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम रखता है शूटिंग में इनको मिला है शूटिंग तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अर्जुन अवार्ड थे ये अर्जुन अवार्ड और भी हैं वो आप लोग देख लीजिएगा उसके बाद द्रोणाचार अवार्ड देखिए किसको मिला है देखिए द्रोणाचार किसको मिला है द्रोणाचार अवार्ड देखिए ये भी क्या होता है तेरह लोगों को मिला है तेरह लोगों को उनके नाम देखिए सबसे पहले आप ये देखिए जो लाइफ टाइम कैटेगरी में है लाइफ टाइम कैटेगरी और एक जनरल कैटेगरी अब देखिए लाइफ टाइम कैटेगरी में जिसको मिला है वो खिलाड़ी हैं सिर्फ आठ और जनरल में फाइव तो लाइफ टाइम में कुछ इम्पॉर्टेंट हैं उनके नाम आप देख लीजिए द्रोणाचार्य में किशन कुमार हुडा किशन कुमार हुडा इनको मिला ये क्या करते हैं ये कबड्डी सिखाते हैं कबड्डी उसके बाद एक और हैं Naresh Kumar tennis Naresh Kumar tennis Dharmendra Tiwari archery Dharmendra Tiwari ये आर्चरी बाकी आप लोग सारे इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा द्रोणाचार में ये क्या होता है द्रोणाचार में ये इम्पॉर्टेंट जो कोच हैं उनको मिला है उसके बाद ये जनरल कैटेगरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है जसपाल राना ये इम्पॉर्टेंट नाम है इसको आप लोग देख लीजिए जसपाल राणा इनको मिला है ये आप लोगों को पता होगा ये शूटिंग ये काफ़ी चर्चित नाम है शूटिंग में जसपाल राणा इनको आप लोग याद कर लीजिएगा ये द्रोणाचार में इम्पॉर्टेंट नाम थे अब देखिए इसके बाद आता है वो बताने ये द्रोणाचार्य इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है जसपाल राणा ये बहुत ही हाईलाइटेड है शूटिंग में अब इसके बाद हम बताने जा रहे हैं ध्यानचंद्र ध्यानचंद इस बार कितने लोगों को मिला है देखिए ध्यान चंद अवार्ड ध्यानचंद अवार्ड जो इस बार मिला है वो तो कितने लोगों को मिला है ध्यानचंद फिफ्टीन लोगों को मिला है फिफ्टीन इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ जैसे कि श्री कुलदीप सिंह भुल्लर कुलदीप सिंह भुल्लर को मिला है ये कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स खेल एथलेटिक्स में है उसके बाद प्रदीप श्री कृष्ण गांधे प्रदीप श्री कृष्ण ये बैडमिंटन में है लखा सिंह लाखा सिंह इनको कहते हैं लाखा सिंह इनको भी मिला है ये हैं बॉक्सिंग सुखबीर सिंह सुखवीर सिंह जी किसमें फुटबॉल तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ थे ये पांच लोगों के इम्पॉर्टेंट कर दिए बाकी आप लोग और देख लीजिएगा अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट आता है तेंजिंग नॉर्गे तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड जो तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड है ये एडवेंचर के लिए दिया जाता है तेंजिंग नॉर्गे ये तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड 1978 में स्टार्ट हुआ था और इस बार कितने इस बार कितने लोगों को दिया गया है तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड क्या कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा आठ लोगों को दिया गया आठ लोगों को ये एडवेंचर के लिए दिया जाता है जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो इम्पोर्टेंट है उनको बता दे रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है तेजिंग नार्गे उनको दिया अनीता देवी जी को मिला है लैंड एडवेंचर है ये पहला अनीता देवी अनीता देवी ये लैंड एडवेंचर हैं दूसरा मिला है सरफराज सिंह ये भी लैंड एडवेंचर हैं उसके बाद श्री मगन बिस्सा मगन ये इम्पोर्टेंट है मगन बिस्सा ये लाइफ टाइम अचीवमेंट में इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट में इनको मिला है लाइफ टाइम ये हो गया अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट और के तीनों को मिला आप देखिए इसके बाद जो एक सबसे इम्पोर्टेंट ट्रॉफी भी दी गई है वो भी देख लीजिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इसको माका ट्रॉफी बोलते हैं वो इस बार किस यूनिवर्सिटी को मिला मिली है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसको हम लोग बोलते हैं माका माका ट्रॉफी ये इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी को मिली है किसको मिली है पंजाब यूनिवर्सिटी को और ये हो गया उसके बाद राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड ये इस बार ये क्या कहते हैं यंग टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के लिए sports of sports of development के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड जो मिला है वो international international institute of sports sports management को मिला है इसको हम लोग बोलते हैं आई आई एस एम उसके बाद जो राष्ट्रीय खेल एक जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय प्रो, खेल प्रोत्साहन अवार्ड मिला है उसको आगे, उसको हम आइडेंटिफिकेशन एंड नर्सरिंग इसको बोलते हैं नर्चरिंग मतलब बढ़ावा देना उसमें क्या होता है नर्चरिंग ऑफ बडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं budding and young talent young talent को आगे निकालने के लिए जिसने ज़्यादा मेहनत की है जिसने ज़्यादा काम किया है उसको यह पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला है ये लक्ष्य इंस्टीट्यूट को मिला है लक्ष्य इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकते हैं कि किसको मिला है लक्ष्य इंस्टीट्यूट और सेकंड है army sports institute army sports institute ये दो लोगों को मिला है अब कुल मिलाकर बच्चों आप लोगों को मैंने जो बताया है वो समझ में आ गया होगा ये मैं गारंटी लेता हूँ फिर से मैं रिवीजन किए दे रहा हूँ राष्ट्रीय जो भारत के राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2020 का अनाउंस हो चुका है घोषणा हो चुकी है यह पुरस्कार 29 अगस्त खेल दिवस वाले दिन वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदान किए जाएंगे आप लोगों को इतना समझना है खेल दिवस 29 अगस्त को यह पुरस्कार सारे दिए जाएंगे इस बार पाँच सबसे पहली बार हुआ ये इससे पहले 2016 में चार खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया था दिया गया था ज़्यादा से ज़्यादा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लेकिन इस बार 2020 में पांच खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पांच खिलाड़ियों को दिया जा रहा है खिलाड़ियों के नाम फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ पहला रोहित रोहित शर्मा सेकंड मनिका बत्रा थर्ड मरियपन थंगावेलू चौथा रानी रामपाल पांचवा विनेश फोगाट तो बच्चों कृपया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा please thank you for watching